koha për një tjetër episod te ketri tonë të dashur dhe të kujdesshëm. Kujdes, ketri i fiksuar ju sugjeron të gjithëve të vendosni etiketime emri përpara se të shikoni këtë video. Si të bëni përshtypjen tuaj të parë. Fije floku të padëshiruara. Mbulo disa pjesë të djersitura. Vendos aromatizuesin që të vijë aromë shumë e mirë. Përgatit një limonatë të freskët dhe të shijshme. Dhe praktiko të qeshurën tipike për të zënë shoqëri në çdo kohë.